ошол эле жыштыкта толкундун ылдамдыгы жана ошого жараша толкун узундугу алар тараган чөйрөгө көз каранды таблицада ар кандай температурада чөйрөдө үн ылдамдыгынын маанилери көрсөтүлгөн катуу заттарда үндүн ылдамдыгы суюктуктарга жана газдарга караганда чоң ал эми суюктуктарда газдарга караганда көбүрөөк бул суюктуктардагы жана катуу заттардагы молекулалар газдарга караганда бири бирине жакыныраак жайгашып өз ара күчтүүрөөк аракеттенишине байланыштуу гелийдеги жана суутектеги үндүн салыштырмалуу жогорку ылдамдыгы бул газдардын молекулаларынын массасынын башкаларына караганда аз болушу жана ошого жараша алардын инерттүүлүгү аз болушу менен түшүндүрүлөт толкундардын ылдамдыгы температурага да көз каранды тактап айтканда абанын температурасы канчалык жогору болсо үн ошончолук ылдам болот мунун себеби температура жогорулаган сайын бөлүкчөлөрдүн кыймылдуулугу жогорулайт